ਦੇ ਨਾਲ ਲੀ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲੀਏ ਲੱਲੇ ਬਿਹਾਰੀ ਲੀ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟਲੀ ਬਣੇਗਾ ਉਸ ਦਾ मीनिंग ਨਿਕਲੇਗਾ ਅਕਲਮੰਦੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਅਕਲਮੰਦੀ ਨਾਲ my dear brother I am telling you about force word force word ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਦਾ मीनिंग ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈਨਾ ਆਰਮੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਦਾ मीनिंग ਹੈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਜੋੜ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਜੋੜ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਫਸਟ ਫਸਟ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਸਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਜਦ ਲੀ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਸਟਲੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕੰਡ ਸੈਕੰਡ ਭਾਵ ਦੂਜਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਜਦ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੀ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡਲੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਸੈਕੰਡਲੀ ਸੈਕੰਡਲੀ ਮਤਲਬ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਰੀਸੈਂਟ ਰੀਸੈਂਟ ਮਤਲਬ ਤਾਜ਼ਾ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਰੀਸੈਟ ਮਾਰੀਏ ਰੀਸੈਂਟ ਮਾਰੀਏ ਰੀਸੈਂਟ ਮਾਰੀਏ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀ ਰੀਸੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਜ਼ਗੀ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਤਾਜ਼ਗੀ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਿੰਪਲ ਮਤਲਬ ਆਮ ਜਿਹਾ ਜਦ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਮਤਲਬ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਨ ਬ੍ਰੇਨ ਪਾਵ ਦਿਮਾਗ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬ੍ਰੇਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਲੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ like like are you like me are you like him are you like them are you like God ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲਾਈਕ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਲਾਈਕਲੀ ਪਸੰਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋ ਪ੍ਰੋ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੈ Splendor pro Splendor pro pro pro ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਖਾਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬੈਬਲੀ ਜਦ ਪ੍ਰੋਬੈਬਲੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬੈਬਲੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ my dear brother am telling you about ਲੀ ਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੀ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਲੈਂਡ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਗਲੈਂਡ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾ ਅਟਕੇ ਫਲੂਐਂਟ ਫਲੂਐਂਸੀ ਬਣਾਓ ਬਿਨਾ ਅਟਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਗਲੈਂਡਲੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਮਾਈਂਡ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮਾਈਂਡਲੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣੋ ਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ मीनिंग ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੈ ਭਰਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲੀਏ ਬ੍ਰਦਰਲੀ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲੀਏ ਫਰੈਂਡਲੀ ਦੋਸਤ ਦੇ ਵਰਗਾ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜੋ 12 ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰ ਯੂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜੋ ਅਗਲਾ ਮੈਟਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਰ ਯੂ ਹੋਵੇਗਾ ਆਰ ਯੂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇਗੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ are you are you are you ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰ ਯੂ ਰੈਡੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਆਰ ਯੂ ਵਿਦ ਮੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਆਰ ਯੂ ਹੈਪੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਆਰ ਯੂ ਸੈਡ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਆਰ ਯੂ ਸਾਰੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਆਰ ਯੂ ਜੋਏ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਆਰ ਯੂ ਇਨ ਹੋਮ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋ my dear brother and my students I i telling you about leave word please I hope you can tell this And uh, this majestic word, I am telling you, he is a not normally word. ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਨ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਆ ਗਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਤੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਰਲਾ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲੂਐਂਟ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਬੇਅਟਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਆਰ ਯੂ ਵਿਦ ਮੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਆਰ ਯੂ ਮਾਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ my dear brother I hope you can tell this please thank you subscribe Thank you watching for this video. Please subscribe to my channel.